Sultan Chu, jen i vod dia via dio, ok? Hodi al nocte mi volas paroli al vi per i du aferoi. A mi volas doni al vi um, frenesan kai strangan raconton ki u casis al mi en la nua semaino kia mi comences labori en mi antaua entrepreno, compreneble tio u casis antau kvari Kai due mi volas doni al vi gistatigon per i mia canalo, sed a nue antau cio. Mi volas demandi vin, Kion mi metu sur mian muron malantau mi, char vere gi estes griza, cae enuiga vere. Do, jen cio rilata al muro. Simple donu al mi sugesto in la commentaio sube. Um, nun, la racconto. Kion la entopreno nu dungis min, ili ne nur dungis min, ili dungis min mian estron cae du programistoin. Do, la tuta departamento estis nova. Sed, En la entrepreno, anta ol la entrepreno decidis starigi departamenton per i computiloi, estes unu viro kiu laboris tie jam dum kvar jaroi, kai li simple prizorigis la computiloin kiel subcontractisto. Sed kiam la entrepreno pli grandigis kai decidis ke gi volas dungi departamenton de computilistoi, gi hazarde decidis ne dungi lin pro kialoi malconatai al mi. Am kai compone li ege malfelicias felices tiu facto. Kai dum uno semaino la departamento, la nova departamento kai li devis labori cune. Kai compone neble la etoso interni ne esas tiel bona. Am kai facte mi devis labori en la sama chambro kia li kai mia nova estro. Am kai ofte li dirus al plendus che estas hontinda afero che la entrepreno ne volas dungi um, lin kiel um, la plen tempan laboriston kai ofte mi kai mia nova estro simple evitus la conversacion char fakte ni nur havis semainon por lerni de li pri la entrepreno um, kai poste uh, vendrede li simple adiavis ciun kai foiris kai mi ne plu pripensis lin verdide sed lunde Mi venis al entrepreno, mi sidis, kai mi comences discuti afero cun mia estero, kai ni um, cune comences originisi, kai pedi decidi alia in afero tiam. En idis la chambron, la virino e la departamento de um, homai herimedoi, kai si diris al mi, ah, ivo dia, ciu vi povis veni dum momento al mia chambretto, kai mi pensis, ah, bone, mi, mi supposis che si simple vos priparoli contractain afero do mi idis al shia chambro uh, mi an la chambro mi sidigis kai tiam shi idis ali de la tablo kai sidigis kai simple sidis tie kai rigardis min momente kai mi pensas ki o kazas kai tiam shi didis on mi chu io intervi kai tiu viro, mi simple nomos in dave Chu io intervi kai Dave o kazis dum la antaus in mino. Kai mi pensas a uh, ne ni, ni simple parolis pri komputilo i vere minuto de konis lin dum se mino kia kia kazes ka shi di sto vi du ne est es proxima i ne ka mi dis ne mi vere ne konas lin no? kia kazes vi demandas min pri tio ka shi di nu mi devas honeste ka dekte demandi vin ka vi devas honeste respondi chim matene mi dit servis de hat Post und der Dave, kein Lied ist tushis lian pugon, kai vi estro vidis gen, kai dis al vi ivo dia ne tushu lian pugon. Kai compreneble, mi ridegis pritio, kai tiam mi vidis sian seriosan visagion, kai gi tute maloperis, peris, kai mi dis, ne, mi ne tushis lian pugon. Kai si dis, do vi certas pritio, char poste mi demandos lian estoron pritio. Kai mi dis, yes, ja, mi ne tushis lian pugon. Vi pos demandi mian estoron pritio, vere, mi mi certas che li diros che mi ne tusis li pugon, cai si dis, dov ne estis momento, ciam vi accidente tusis li pugon, cai mi dis, ne, mi ne tusis li pugon, mi certas per itio, si dis, Bone, do ĉu vi nun povas iri al la manĝejo, ĉar mi devas paroli al via estro kaj mi diris uh, bone kaj mi elseĝiĝis kaj iris al la manĝejo kaj simple sidis kaj tendis dudek minutojn kaj la tutan tempon mi simple pensas kio la fek okazis, ve kai tiam mia estro venis kai sidigis ali flanke de la tablo kai rigardis min kun rideto sur lia vizaĝo kai diris vi estas pugo tuŝanto ĉu ne kai mi diris ne mi ne tuŝis lian pugon kai vi ne diris tion al verino virino al departamento de homaj rimedoj ĉu ne kai li diris kompreneble mi ne diris tion se vi ne tuŝis lian pugon ĉu ne kai mi diris <laughs> ne kompreneble mi ne tuŝis lian pugon kai Este sa musa, char semaino, dum semaino poste, ofte la aliai vidui en la departamento per i computiloi scherzos per il fatto che mi estes pugo tushanto, cae ofte, ciam mi irus al ili, ili dirus, staru mal proxime, mi ne vols che vi tushu miam pugon. Cae ech nun, post iadoi, kai mi ne plu laboras in tiu entrepreno. Mi jus, fakte, lasta tempe, mi iris alla drinkeio por renconti mian ex estron, char vi memoris che ni cui estes mal dungitei. Kai mi parolis con li, kai li dis, do vi havas novan postenon, ciu, ne? Kai mi dis, yes, ja, estes bona, gi estes proxima al mio domo, kai li dis, ciu vi tucis la pulgon de iu ein tie, kai mi dis, fec al vi, vis, cias, kai mi ne faris tion, kiel vi ciam, shadow tip tio, the li can we just on him we simply have lost control we chuvi tushes so pull going there home here kai mi simple vos <laughs> racconti al vi per ci tu a ferro char chi mi fami post che ho camminato in post du deck tri chi mi fami se vi legos sen la gazetto che mi tu ci pugon de iu ein ti ne veras vere mi simple vos di che gi estas malvera granda mensogo. Bone? Malvera granda mensogo. Yes, ja. Do jen cio <laughs> rilate al tio. Um, kai le due fero, morigam matene, je la deca matene um, Sidneia tempo, lao Sidneia tempo, mi recte el sendos de citiu canalo um, filmeton de mi ludanta uh, le mondon de milit ato. Do compreneble, mi invitas vin ciuin pato preni en tio, char vi povis veni spekti min dum mi ludos la ludon, kai vi povis demandi min pri esperanto, pri aliai feroi, pri pugo tushado, pri cio! Do se vi volis vidi tion, simple venu, je la deca morga matene, lau Sidneya tempo mi recte el sendos. Do jen cio, se vi shatis ci tiun filmon, shatu gin, diskonigu gin, abonu mi an kanalon se vi ancora ne abonis, ca mi vidos vin en la veronta filmo, ca se vi ne estos tie, mi trovos vin ca tushos vi an pugon. <laughs> Kai kia chiam mi vols danki mi an Donat Santo in che Patreon kai ili estas Alexander Tolfesen JZ Knuckles Colt Arm Sarah SC Tommy Lindsley Slavish Glaev Robert Nilsson Lupe Shane Power Kai Joe Figuria. Pardon me, mi ne povas prononci via nomon, sed mi lernos gin. Simple diru al mi kiel prononci gin. Do, se vi volas donaci al mia kanalo, por ke gi pli boni estontecen, vi povas pare la ligilo sube en la prescribo.